Здравствуйте, меня зовут Нуглан. Я являюсь представителем компании Акуэл Казахстан в городе Караганда. Данный раздел моего канала будет посвящен отзывам наших довольных клиентов. Фильтрді қолданып жүргеніңізге көп болды ма? Иә, ну, үшінші жыл. Үшінші жыл болды. Э, фильтрдің қандай қолайлы жақтарын білесіз? Ну, біріншіден су таза денсаулыққа ну, поставим, в крайнем случае су тоқтап қалса, 10 литр. 10 литрға су. Үйде жеті су жылып Ну, жағымды жақтары су, судың тазалығы ең бастысы. Ішетін су, ауыз су емес деп.